Hammaga salom, bu Texnogo kanali. Bugungi telefonimiz Redmi Note 11 Pro. telefonimizdan dizayndan boshlasak e, unaqa deb ham bo'lmaydi lekin ham juda ham kompaktniy yaxshi turibdi orqa tomoni shisha yon tomoni plastik oldi steklosi gorilla glass 5 ekrani 607 dyum e, amoled ekran ikki xil rejimda ishlaydi 60 gersda ishlaydi eng zo'r tomoni 120 gersda ishlaydi endi protsessorga keladigan bo'lsak hammamiz o'rganib qolgan snapdragon protsessor emas bunda mediatek Helio g 96 protsessori o'rnatilgan hozir telefonimizdan tekshirib ko'rdik sistemaning obolochkasi korobkadan MIUI 13 Android 11 bo'lib chiqdi lekin e, tekshirib ko'rganimizda обновление kelibdi обновление o'sha MIUI 13 sistemasi qolaveradi obolochkasi, lekin Android 12 ga ko'tarsanglar bo'lar ekan ko'pchiligiga yoqadigan tarafi redmi ni batareykasi buni batareykasi 5000 ming amper 48 minutda 100 foiz to'lyapti 67 vattda lekin buni besprovodной zaryadga olmaydi hozirgi kunda hamma qiziqayotgan 5gsi yo'q nfcsi yo'q yaxshi tarafi ikki porti bor и три в одном bu ikkita sim kartani ham e, micro sd fleshkani ham qo'shsanglar bo'ladi ushbu telefonda ikkita kolonka stereo kolonka dolby atmosni поддержка qiladi ko'p telefonda aynan nima desa bo'ladi flagmanskiy telefonda yo'q narsa bunda bor uch yarim millimetrli audio jacki bor bizani kontentlar yoqayotgan bo'lsa layk like, kommentli izoh yozib qoldiring и birinchi bo'lib videoni ko'rish uchun siz obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi и bizani kanal ko'tarilishi uchun har bitta videomizga layk like bosib chiqsanglar biza xursand bo'lamiz telefonimizni eng qiziq joyi keldi ya'ni kamerasiga asosiy kamerasi 1.8 megapiksel, sherik 8 megapiksel makro obyektivi 2 megapiksel 2 megapiksel bu e, portretni rejim qilib qo'shimcha 2 megapiksel obyektivi bor videoga keladigan bo'lsa videoda ikki xil rejimda ishlayapti 720p 30 ta kadrda 1080p 30 ta kadrda e, даже 1080p 60 ta kadr ham yo'q 4k umuman yo'q deyarli 30 ta kadr bilmayman nimaga protsessor yoki podteshka qilmayapti hozir yaqinda aytib o'tib ketganimdek android 12 kelibdi balkim android 12 ni обновление qilganingizdan keyin balkim qo'shilib qolar agarda sizlarda redmi note 11 pro telefoni bo'lsa agar sizlarda qo'shilgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar redmi note 11 pro telefonimizda video kamerasini tekshirib ko'ryapmiz hozir 1080p 30 ta kadr olyapti ko'rayotgan bo'lsanglar mana hozir yurib ham ko'raman mikrofon telefon o'ziniki yurib ko'ryapman videosi unaqa ja zo'r emas ishlatsa bo'ladi chunki ikkita rejimda olyapti yetti yuz yigirma ikki o'ttizda kadrda olyapti и e, bir ming sakson ikki o'ttizda kadrda olyapti oldi kamerasiga keladigan bo'lsak o'n olti megapiksel e, videoda yetti yuz yigirma p o'ttizta kadr bir ming sakson p o'ttizta kadr bunda oltmishta kadr yo'q boya aytib o'tib ketganimdek e, rasm juda ham sifatli olyapti mana ko'rishinglar mumkin hozir o'ylashingiz mumkin men rangini aytmadingiz deb buni qo'limdagi rangi qora rangi bundan tashqari oq rangi bor и ko'k rangi bor uch xil rangda turdi o'zini komplektidan прозрачный chexol chiqdi yaxshi sifati lekin buni ustiga защитный стекло qo'yib yuborsanglar o'zini прозрачный chexoli stekloni ko'tarib yuboradi uning uchun Э, maslahat beraman har doimgidek o'zimizdan ham okala case brendga murojaat qilsanglar xohlagan stilda yaxshi steklo, yaxshi sifatli chexollar qilib berishadi telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak hozirgi kunda ikki yuz sakson besh dollar turibdi shu raqamlarga telefon qilsanglar sizlarga arzon narxda qilib berishadi hammaga rahmat kanalimizga obuna bo'ling videolarimizga layk like bosing keyingi videolargacha ko'rishguncha